પ્રાકૃતિક ઐતિહાસિક અને ધાર્મિક જગ્યાનો સમન્વય એટલે જૂનાગઢ મેં થોડાક મહિના પહેલાં એક ઉડતી મુલાકાત લીધી હતી જૂનાગઢની બસ એની જ એક ઝલક લઈને આવી છું મારી નજરે જૂનાગઢમાં જુનાગઢ નામ પડતા જ ઇતિહાસ રસિયાઓની સામે વર્ષો જૂનો ઉપરકોટ કિલ્લો આવી જાય અને કેમ ના આવે વાવનું નામ વાંચતા જ મને પેલી કહેવત યાદ આવી ગઈ અડીકડી વાવ ને નવઘણ કૂવો જે ન જુએ એ જીવતો મૂવો કોઈ મને પૂછે કે આદતી તે તાજમહેલ જોયો છે તો હું કહીશ કે ના પણ મહાબત મકબરા અચૂકથી જોયું છે બે હજારની સાલમાં આવેલી મોહબ્બતે ફિલ્મ જોઈ છે એનું ગુરુકુળ જોઈને મને થયું કે આવી કોઈ કોલેજ ખરેખર હોય એકવીસ વર્ષ પછી રિયલ લાઈફમાં મને મળી એટલી જ સુંદર બિલ્ડિંગ જેને ગયા વર્ષે જ હેરિટેજ બિલ્ડિંગ તરીકે ડિક્લેર કરવામાં આવી છે बहाउद्दीन कॉलेज ए समय बॉम्बे के कराची में आवी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नती અલખ આનંદની ધરતી ઉપર આવીને જો તમારી મુલાકાત અહીંના જંગલ ઝૂ કે પછી ડેમ સાથે ના કરાવો તો વિડીયો અધૂરો કહેવાય એશિયાનો સૌથી ઊંચો રોપવે જ્યારે અમને મા અંબાના શરણે લઈ ગયો ને ત્યારે પહેલું નોરતું હતું અને અમારો અનુભવ કંઈક આવો રહ્યો વાદળોથી વાતો કરતો ગિરનાર એ સાંજે તો અલગ જ મૂડમાં હતો વાજતે ગાજતે થયેલું આ સ્વાગત ક્યારેય નહીં ભૂલાય જૂનાગઢને માણવાની અસલી સિઝન એટલે ચોમાસું મેં થોડું માણ્યું અને થોડું જાણ્યું પણ તેમ છતાં જાણે કંઈક અધૂરો હોય ને એવું લાગે એ જ તો છે જૂનાગઢ એક લાગણી જે શબ્દો વડે અનુભવો તો અધૂરી લાગે અને સાક્ષાત જઈને માણો તો પૂરી લાગે